Bueno, ba, egunon. E, aldez aurretik, bueno, nire ikuspegia izango da juridikoa, bai? Nola erabili mudel, nola bait eh, juridikoki era zuzen batean, bai? E, ikusten duzuenez, e, bueno, ba, lehendabiziko argazkia da, dira klarionak, ez, ospuskat, e, eh, eskuntzarekin beti e, binkulatu den irudi bat, baina nik irudi hau hartu dut internetetik, bai? Ziur hemen ere egiten duzuela hori, hartu edukiak internetetik. Hartzen dituzue, oroar. Bale. E, debekatuta dago, ez. Zilegia da hartzea internetetik, nik nahiago dut beti era positibo batean e, aurkeztea gaia, bai? Odan, egin daiteke, teorian bai, baina e, mugak daude. Hau da, nik hartu dezaket internetetik nahi dudana? Bueno, gauza batzuk ez, baina beste batzuk bai. Adibidez, e, irudiontan, badago gauza bat deigarria. Eta da, dagola artistaren izena bai? Ikusten baduzue eskinean, txuriz, bai? Gainera jarri dut esteka, bai? Hemen dago esteka bat, batzu zabalduko zen bestela, ez dago denborarik, baina badago esteka bat eta hor agertzen da e, autorearen e, profila, bai? Nik hartu dut e, datu base batetatik, bai? Dago lazintziliki e, zea webune batean. Um, baita ere badaukazu aukera hor e, datu base hortan e, nolabait menzioa egiteko autoreari hau e, nolabait enbibitu edo sartu nahi baduzu webgune batean edo mudelen, html kodea dea daukazu non aitortza ematen zaion autoreari bai argazkiaren adibidez hori egin behar da eta gainera datu base hau da e, erabili dezakezu nahi duzun moduan irudia bai? baita ere komertzialki hau garrantzitsua da ikusiko dugu entxe. Zer da ba, hau irudi hau? Gauza bera, eh? azpian daukazue autorearen izena eta esteka. Zer da hau? Ba, hau da e, nolabait ezia, bai? Zergatik, bueno, ba, interneten ezin direlako e, nolabait eh, eziak jarri, bai? Oso zaila da e, ez aplikatzea legea, baina zailagoa da oraindik gehiago legea aplikatzea, bai, eremu lurraldetasunaren gatik, bai. Juridikoki beti kontutan hartu behar dugu zein den aplikagarri, otze arau den aplikagarri, eta gero baita ere lurraldetasuna, zein arauak aplikatzen dira lurraldetasunaren arabera, bai. Hemen ze araue eh, izango ditugu, ba, besteak beste, beti gertatzen da, hau, bueno, berdin dio, e, markei buruzko lega izan daiteke aplikagarri markak jartzen baditugu gure edukietan. Bestela ez, bai? Hau da, zuzenbidea transbertsala da eta ikusi beharko dugu zen onlako gauzak egiten ditugun. Horren arabera, lege bat edo beste aplikatuko zaigu. Gero izango ditugu batzuk, azan dezakegu, aman komunean gutxi gora bera aplikagarri izango direnak. Bai? Baina beste batzuk batzutan bai eta beste batzutan ez. Jabetzen intelektualarekiko legea, e, estekak jarri ditut e, euskaraz alden enean, zen tamalez e, zuzenbidean badaude arau pilo bat ez daudenak oraindikan e, euskaratuta. Naiz eta hogei urte eduki, bai? E, kasu hontan jabetze intelektualeko legea dabokazu euskaraz, baina e, azkeneko moldaketa dela 2000, bueno, 2008an eman zen bat eta 2008an beste bat, horiek ez daude. Osak ez dago egokituta, bai? Esaten dizuet bestela gaztelerazko alea dela fidagarriagoa, bai? Jabetzen intelektualeko legea, diseinu industriela gauza bera, segun eta ze eduki jartzen ditugun, eta gero, datuak besteko legea ere aplikagarri izan daiteke, adibidez, ikasleen e, irudiak igotzen baditugu, bai? Eta bar. Eta e, beste batzuk. Oereko e, legedia eta irudi e, propioaren e, eskubidea ere egon daiteke hor, bai? Zen, esan dizuen moduan, zuzen bidea, e, nolabait da transbertsala arira junda, eh, zer da zehaztuko naiz ze eh, jabetze intelektualan, bai? zer da nola baite eh, jabetze intelektuala? Bueno, ba, eh, nola eh, gizakiok sortzen ditugun edukiak izango lirateke, bai? Esate baterako, obra literario, bat, musika, programa informatikoa, bai? Zeren Espainian e, da jabetze intelektualaren kontu bat, eta ez jabetze industrialaren kontu bat, ez berdin duta dago ez da, ez da patentatzen adibidez programa informatiko bat. Egiten dena da registratu, bai? Edo ez, zeren autore bakarrik eh, egite, egin duzulako zure obra, bai? Ja presumitu egiten da zure autoretza. Ez da beharrezkoa registro hartaz. Gomendagarria, bai, zergatik, gero, probatu nahi baduzu, zu izan zarela, nola baita, e, eh, autorea daukazulako indar gehiago baina ez da e, derrigorrezkoa, bai? Hau azpimarratu behar da zenen jabetza industrialean, hau da patenteekin nahi bez, derrigorrezkoa da registratzea aitortza, e, edo nola gait, autoretza aitortzeko, boitu esan da. Jabetza intelektualean ez ordea, bai? Orduan hau kontutan eduki. Ez da beharrezkoa erregistroa. Hau, suposatzen dut esagutzen dituzuela logo hauek, bai? Jarri ditut ere estekak. E, nahi nituen ikusi pixkat Creative Commonseko lizentziak eta aztertu zeintzuk ziren ezberdintasunak, baina ez dauka morarik E, eh, imposible. azkarra ez hitz egiten, baina ezin dut. Bueno, ba, Creative Commons eh, azpian dauden e, lizentzia hauek ditugu ezberdinak, bai? Adibidez, e, fijatu bere, bere bera jarri du erabili daitekela nahi duzun moduan, baldin eta ez bada e, lukroarekin, bai? Ez baduzu irabazi asmoa, bai? Ez dakit ikusi duzuen, baina zegoen dolar bat bezala, e, hola, ez? Ez ere estatua. Horrek esan nahi du, ezin duzula erabili ekonomikoki. Lizentzia hauek dituzte hiru kapa, bai? Kapa bat lehenengoa izango litzateke e, oso simplea, agertzen zaizu ze gauzak egin ditzazkezun, baina ez da berez kontratu bat, ez da e, lizentzia legala. Gero daukagu beste bat dela legala eta gero badago beste bat dela makinen nolabait hizkuntza bai? Hori da eh, detektatzeko beraien artean, e, bueno, zenolako lizentzia daukan, bai? Sartuko nintzateke gehiago zen interesgarria da, eta ni gomendatzen dizu edana da, beti ere saiatzea Creative Commons lizentziako edukiak erabiltzea. Bai? Normalean askiak direlako partekatzeko, eta batez ere, eskuntzan ikusiko dugu jabetza intelektua gainera horrela e, eh, oesten duelako. Safe Creative, hau da, interneteko registro bat, registro intelektual bat, eta balio du dirua. Bai? baina egia da nahiko ondo funtzionatzen eh, duela. Eta ez da jabetza intelektualako Espainiar erregistroa, baizik eta da beste erregistro mota bat interneten dagoena, baina zilegia da eta bauka indar juridikoa berdin-berdin, bai? Vale. E, eh, gero daukagu ere copyleft eta da pixkat eh, softwarean eta bar e, ba, e, GNU eta bar lizentzen azpiko e, nola baiteko bueno, badauka e, e, arbatz bera. Bai? ez naiz gehiago sartuko. Interesgarria da, baina ezin gara sartu gehiago. E, jabetze intelektualarekiko, hau da, Espainiar hauek dira gutxi gora bera e, garrantzi handieneko eskubideak, bai? Esate baterako, lehen da bizikoa aipatu dudana, bai? Jabetze intelektuala presumitu egiten da soilik obra egin duzulako, bai? Hau da, nik e, blog batean argitaratzen badut edo mudelen argitaratzen badut zeo zer, presumitu egiten da nina izela autorea, bai? Ez da beharrezkoa, e, ezer gehiago. Horregatik, erregistruarena berez ez da, ez da beharrezkoa, indartzen dizu, baina ez, ez da beharrezkoa, bai? Zu autoretzara bakarrik egin duzulako horra. E, bestetik, ustiapen eskubideak, hor, e, badaude gauza pilo esateko ere, bai? Orduak eta orduak, hitz egin dezakegu horri buruz. Zer, nor badaude figura ezberdinak, editoreak eta bar, bai? Ustiapenean. Eta, e, baukagu baita ere, bi eskubide, e, iru, egia san, Erreprodukzioa banaketa eta komunikazio publikoa. Erreprodukzioa zer da? Artzea zerbait kopiatu eta itxasi eta erreproduzitu egin dut. Hori da erreproduzitzea. Banaketa, banatzen dudanean obra, bai? Erabilide erabili model, esate baterako banatzeko. Eta komunikazio publikoa lotuta dago banaketarekin, baina banaketan doa gehiago irugarren baten eskubidea, bai? Ez autorearena. autore guztiek daukate eskubide guztiak, bai ustiatzekoa, bai banaketakoa, bai erreproduzitzakoa eta bai komunikazio publikoarena, bai. Autorea dauka dena. Gertatzen dena da batzutan ez direla egiten e, nolabait indibidualki baizik eta obra kolektiboetan edo egiten da enpresa baten e, baitan, bai. Zertan eragiten digu guri nolabait mudelen Bueno, ba, interesgarria da, adibidez, zer den komunikazio publikoaz. Nola ulertzen da komunikazio publikoa? Ba, bueno, komunikazio publikoa ulertzen da, adibidez, jartzen dugunean e, informazio bat e, publikoki eskuragarri, bai? Hai, dute eh, beste transferentzia batzuk e, eguneratuta euskaraz, eh? hau dago gazteleraz komunikazio publiko horiek eh, eman badira lehen aurretik, hau aurretik, eh, orduan ez dago komunikazio publiko bat. Egiten ari naizena da soilik erreproduzitu zen ja argitaratu zuen beste batek e, aldez aurretik. Hori interesgarria da sententzia honen arabera, bai? Sententzia okazu da horresteka. Hogei garren artikula, komunikazio publikoa, erreprodukzioa. Erreprodukzioa da, nik jartzen dudanean berriz, errepikatzen dudanean e, informazio hori. Hemen dago gakoa, bueno, joanda pixkat pikutara, baina eh, berdin dio. Um, aipuak eta irakaskuntzen eh, ikerketarako e, nolabait e, argigarriak. Hor, esan nahi duen alegeak da, hogeita mabi puntu iru artikuluan, irakurri dezakezue gazteleraz, tamalez, ez da euskaraz, bueno, hau da nire moldaketa bat, eh? esango izut ez dago literalki, baina gutxi gora bera ideia jasotzen da. Hemen, e, bale, amaitu behar dut. Bueno, ba, honekin amaitu dut, zen da, hau da funtsezkoa. E, nola baite, hogeita mabi iru eta hogeita mabi lau, azkeneak esaten duena da, baldin bada, eremu muitsi batean, hau da, Moodle, ikasle batzu, batzuen zat, hau da, e, e, zirkuito itxi batean, eta ematen bada hori e, horrela, orduan, e, e erabili dezakegu, obra e, iaia guztiak, badaude salbuespen batzuk, baina erabili ditzazkegu obra desente. Bai? baldin eta eremu itxia bada. Bai? Eta beti ere hezkuntzako helburua bete behar du eta e, ezin da inolaz ere noski lukrorik egon. Bai? Hori betetzen bada erabili dezakegu. Hala eta guztiz ere beti saiatu eta egin behar da jartzen e, autorearen izena azpian. Bai? Erabiltzen badugu irudi bat, erabiltzen badugu e, ez dakite, testu bat, erabili behar dugu horrela. Eta baita ere zitari buruz ari naiz ez obra guztia. Kontutan hartu behar dugu eh, liburu bat ezin dugulak e, eh, guztiz jarri. Eh? Baina zitentzako bai. Eta, bueno, besterik gabe, aipatu nahi nuen ereko informatikoa dela jabetze intelektualarekiko e, eh, e, nola baite obra bat, e, ulertzen dela horrela, eta bar, hor dugu, eta galderak baldin badituzue, pues, erantzungo ditut gustura.